Bienvenida a nuestro canal Salud y Belleza donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto nuestra mente. También encontrarás consejos, anécdotas y testimonios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Quédate hasta el final, porque te diré cómo armar tu plan de dieta. El tema que cubriremos en esta oportunidad es los 10 secretos infalibles para perder peso, sin hacer dieta y sin dejar de comer. Si estás harta de pasar hambre, si no quieres renunciar al chocolate, si no quieres saturar tu cuerpo de proteínas, sigue los consejos que te daremos y verás cómo la báscula te sonríe. Solo tienes que agregar a tu día a día los pequeños pero poderosos secretos que compartiremos contigo. Secreto número 1 Come más. Sí, has leído bien. Lo que tu metabolismo necesita para mantenerse activo es que no te pongas en modo restrictivo, cuanto más lo prives de alimentos, más retendrá lo poco que le des. Sí. Haz cinco comidas al día que empiecen con un buen desayuno, dos tentempiés sanos, una comida inteligente, en función de la actividad física que vayas a hacer después, y una cena ligera. Cada digestión gasta energía, así que si controlas las raciones, tu cuerpo empezará a quemar más calorías. No te saltes comidas, lo único que conseguirás es ir acumulando hambre, ralentizar tu metabolismo y potenciar el efecto rebote si haces dieta. Secreto número 2. Desayuna como una reina. Los nutricionistas no dejan de insistir en la importancia que tiene la primera comida del día, que es la que arregla el metabolismo, la que proporciona energía y la que te ayuda a regular el apetito hasta la comida. De todo. Tu desayuno debe contener carbohidratos saludables, pan, cereales o galletas integrales y mejores biológicos, sin azúcares ni grasas añadidas Sumo natural o fruta fresca, mejor al principio para hacer mejor la digestión, un lácteo desnatado o vegetal, si tienes intolerancia a la lactosa o quieres reducir aún más las calorías. Café o té verde, tu primera dosis de antioxidantes, proteínas sanas, jamón ibérico, pavo, huevo, para quitarte el hambre, alguna grasa saludable, aceite de oliva virgen y algo dulce, si te apetece mucho, como el mejor momento para tomarlo, tienes todo el día para quemarlo, como mermelada, sin azúcar añadido. Antes de ir al secreto número 3, podría pedirte el favor de suscribirte para soportar nuestro canal. No te va a costar nada y va a significar muchísimo para nosotros, que trabajamos muy duro en cada video que subimos. Muchas gracias, eres increíble. Tu mamá debe estar orgullosa de ti. Continuamos. Secreto número 3. Pica entre horas, además de ayudar a mantener el metabolismo activo y consumir energía, es la única forma de controlar el apetito, y no llegar con un hambre de lobo a la comida o la cena. Por supuesto, este picoteo debe ser sano. Psicológicamente, será un subidón de endorfinas que puede llegar cuando tengas hambre. Sí, frutos secos naturales, sin tostar, como nueces, anacardos, almendras o pipas de girasol, una pieza de fruta fresca o un puñadito de frutos rojos, segunda ración antioxidante, un yogur desnatado, una tortita de arroz inflado, una lata de atún al natural o fiambre bajo en grasa, un par de galletas de avena o un par de onzas de chocolate negro tienes un ataque de dulce. Secreto número 4. No suprimas los hidratos las legumbres, los cereales, el pan o la pasta integral no son los culpables de tus kilos de más. Tus enemigos son los dulces industriales, el pan de molde, los bocadillos salados, aléjate de la máquina del trabajo, los cereales azucarados y los alimentos refinados. Este tipo de carbohidratos de digestión rápida son los que descontrolan tu IR, es decir, tu índice glucémico o nivel de insulina en sangre. Sí. Toma siempre hidratos en el desayuno y comemos al mediodía, un plato de pasta, arroz o legumbres. Si por la tarde vas a hacer ejercicio, toma legumbres al menos tres veces en semana, su fibra es fantástica para tus intestinos y el hambre durante las horas. Y el resto de hidratos mejores integrales, ya que se vierten lentamente al torrente sanguíneo, no producen picos de insulina y no se acumulan en forma de grasa como los refinados. No, a los hidratos de carbono por la noche. De todo lo que venga envasado y tenga pinta de comida rápida, olvídate. Secreto número 5. Descubre el azúcar encubierto. Viene poco, intentas que sea sano y aún así no consigues bajar de peso. La clave puede estar en el azúcar blanco, un producto químico que no aporta ningún nutriente al organismo y sin muchas calorías. ¿No tomas azúcar? Puede que no se lo añades al café pero estén tomándolo a través del pan de molde, las verduras envasadas, las sopas o purés de tetrabric, el fiambre, el salmón ahumado, los yogures, los alimentos precocinados, solo tienes que empezar a leer las etiquetas de lo que compras, para llevarte las manos a la cabeza y darte cuenta de la cantidad de azúcar que ingieres sin querer. Menos energía. Todo ese azúcar es el que provoca picos de insulina, que siempre tengas hambre y que estés baja de energía. Secreto número 6. Quiero dulce, de acuerdo, pero sé inteligente. Si tienes unas ganas irresistibles de llevarte algo dulce a la boca, que sea una onza de chocolate negro, una tortita de arroz inflado, un dulce casero, un par de galletas integrales sin azúcar blanco, un yogur con sirope de ágave o una pieza de fruta pero si eres capaz, espera unos minutos y en lugar de comer dulce, toma algo salado y más nutritivo, por ejemplo, un pequeño bocadillo de atún o de jamón ibérico, una tortilla francesa o un puñadito de frutos secos. Te saciarán el hambre, comer dulce querrás más dulce en poco tiempo, contribuir menos calorías y más nutrientes. Lo importante es salirse de la rueda del azúcar y tomar alimentos reales. Secreto número 7. ¿Cuándo y cómo? Como te decíamos antes, muchas veces no son los alimentos en sí los que te engordan, sino la forma y el momento en que los comes. Por ejemplo, los hidratos son recomendables por la mañana o al mediodía si después vas a hacer un esfuerzo físico, pero no por la noche, cuando se acumularían durante el sueño. Para cenar son mucho más ligeras las proteínas, sobre todo si has hecho ejercicio, ya que son el alimento de los músculos. También es importante combinar bien los alimentos. Pasta y proteínas siempre casan con verduras, pero no van demasiado bien juntas, ya que dan como resultado platos demasiado calóricos y difíciles de digerir. La forma de cocinar los alimentos también resulta fundamental. Mejores frescos coma al vapor, al horno o a la plancha. Secreto número 8. Sé tu propio chef. Apúntate a la moda de tu per y llévate la comida a la oficina, así tendremos la seguridad de saber lo que te lleva a la boca. Fuera de casa y de menú, es difícil saber que el aceite que usan para freír sea de oliva, que los alimentos sean frescos o que las grasas sean insaturadas. Además, es fácil caer en la tentación de tomar salsas, pan y postres dulces. Compra y cocina. Descubre el placer de ir al mercado y descubrir alimentos no refinados en los supermercados biológicos. Cocinar también puede resultar una actividad relajante y, sobre todo, podrá controlar las cantidades, los ingredientes y la preparación. Fuera de casa. Si no tienes más remedio que comer de restaurante, tomar platos, nuestros ingredientes se vean, pescado o carnes a la plancha, por ejemplo, huye de las salsas y de postre, tómate una infusión. Si puedes elegir, mejor comida japo. Secreto número 9. Cuida tus músculos. Son los mejores aliados de tu metabolismo. Tener en forma tu masa muscular te supondrá quemar más calorías en reposo, ya que el músculo consume mucha energía, también es la mejor garantía para no sufrir el temido efecto yo-yo si haces dieta y, para mantener tu peso estable, cardio más zonificación. Esta es la mejor combinación para perder peso, el ejercicio cardiovascular no es suficiente, así que no te mates a hacer spinning y entrar más en las clases de body pump, yoga o en la sala de máquinas. Además, mantener un buen tono muscular es lo que hará que tu cuerpo se mantenga joven y tenga un aspecto atlético, con todas tus curvas en su sitio y sin flacidez. Secreto número 10. Muévete más. Ya sabes que el ejercicio es un gran aliado para mantener el peso y no tener que hacer dieta. Pero el deporte no se hace solo en el gimnasio o en la pista de pádel, si le añades actividad a tu día a día, sobre todo en ciertos momentos, no dejarás de consumir calorías. Estos activos. Dejar el coche e ir caminando o en metro al trabajo es un magnífico gimnasio. Subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Si subes los peldaños de dos en dos tonificarás tus nalgas. Dar un paseo después de comer. Instalar una máquina elíptica en casa. Apuntarte a la moda del bicing. Jugar con tus pequeños. Hacer el amor. Todo suma actividad física y resta calorías al final del día. Bueno déjame darte el recurso con el que podrás diseñar tu dieta cetogénica. El enlace está en la descripción. Tú eres una persona maravillosa. www, tú llegaste hasta el final de este video. Puedes hacernos un favor, suscríbete y activa la campanita. Sería muy apreciado por nosotros. También si te gustó este video no olvides, comentar y compartir. Gracias eres el mejor. Que Dios te bendiga por siempre.